Hey Buzz here. Story of my life. You gotta listen. If you come back running to me, baby, middle fingers are for you. When you know should better go ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੀ heart yeah well you will never know ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦਾਰੂ ਸੁੱਟੇ ਪੀਂਦੀ ਐ you are nothing but a hoe ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਗਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਹੋਣਾ ਬੁਰਾ ਹੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਗਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਹੋਣਾ ਬੁਰਾ ਹਾ Yeah, ey, Baz is talking. Oh, yeah, I'm talking, yeah. Yeah, I'm talking, yeah, yeah, yeah. Ey, Baz is talking, yeah. चल हट निकल मेरी जिंदगी से तेरी जैसी बहुत आई तेरी जैसी बहुत गई मेरी जिंदगी से सारे पेज ढीले कर दिए मेरी खोपड़ी के मेरा मुंह मत खुलवा वरना गाली दूंगा भौसड़ी है जिस पे तू मरती थी बेबी वो पीता है मेरे प्यार के सामने तेरा प्यार सारा फीका है लड़कियों के साथ चेहरे होते हैं वो सीखा है आज भी तेरे झूठे प्यार के सहारे ए बस जीता है तेरे नाल भी होगा जो तू कीता मेरे नाल ਵੀ ਇੱਕ ਪਲ ਹੋਣਾ ਬੁਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਗਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਹੋਣਾ ਬੁਰਾ Yeah, hey, Baz is talking. Oh, yeah, I'm talking, yeah. Yeah, I'm talking, yeah, yeah, yeah. Hey, Baz is talking, yeah.